बात बताओ तुम यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो एक बात बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो तुम नदियां भरते हो एक बात बताओ यादों में मस्त तुम हमसे डरते हो एक बात उनके भी होंगे ना हम करते हैं क्या तुम भी करते हो एक बात बताओ तो